Stoję tyłem do kościoła pod wezwanie świętego Wawrzyńca we Wrocławiu osiedle rumiankowe pomiędzy rumiankową a objazdową ja stoję na objazdowej osiedle chyba wybudowane po 2010 roku czy na przełomie 2010 i później tam jakiś nowszy dom no i oczywiście kościół pod wezwaniem świętego Wawrzeńca. Odremontowany dach. Środek też. I tak to wygląda w połowie lutego 2014 roku. Filmuje Darek Kraśnicki z osiedla Żerniki.